冒险家们，大家好，欢迎来到今天的面相福不福，我是珊珊。今天的邀请呢是名声响遍国内外的一位命理大师。没错，来让我们的面相老师跟大家打声招呼吧。Hello，Hello，Hello，大呃各位冒险家好，然后珊珊好，我今天很开心可以在这个黑色沙漠帮这个冒险家们看相，这是一个非常奇幻的体验啊，真的。 我的马，这个幻想马总是就是冲不上去，就是它无法顺利的成长成这个幻想马。我想要问一下老师，为什么我的这个面相到底是发生什么事情？它是一个中国风的圣诞节造型，但是唯一比较大的问题应该是这个这个角，因为你知道，鹿的角其实龙头上的那个角啊，跟鹿的角是很像。的。龙这个这个东西的五行属土，马属火，所以它会卸掉这个马的能量。 所以我觉得你把你的这个脚如果装饰换成一个绿色的东西，范范戴绿，老师，你应该意思不是绿帽吧？下巴如果比较尖哦，一般来说他的这个奴仆就他的手下运没有那么好，所以那如果在游戏中应该就是什么，就是你的坐骑容易不给力，所以应该把下巴变胖。我个人觉得啊，如果这个面相呢，如果下巴比较宽一点，好像不是到那么好看。那还是不要马好了。哎不。 那我们的那个幻想嘛，它其实可以变成三种，就是第一个是那个那个头上长角，然后第二个呢就是那个哦会喷火的，第三个就是长翅膀。其实喷火的应该跟你是很合的，因为你整个整个头发是紫色属火，脸型偏尖也属火，然后衣服也是粉红色也属火，然后你整个本人脸也比较尖也是偏火，所以我觉得地狱马应该是适合你。 真的假的？所以我这这个面相其实跟火比较比较有缘。个人呐，其实比较想要天马。我觉得天马如果会飞的东西，一般跟鸟比较有关呐。嗯。所以如果会飞的东西跟鸟比较有关，一般建议你那你就要全部换成咖啡色的，因为土会生金。完全理解。那另外一个独角马呢？它独角马其实是比较偏草，因为它走路会有会有那个长草出现。那它就是需要这个水属水的五行来旺它，所以要整个都蓝色的。 或是黑色，因为蓝色跟黑色属水，然后脸要更圆啊，因为整个脸圆就是更属水哦。 好，那他的第一个问题是玩黑色沙漠这三年充饰品总是充不上流啊，然后是不是直接放弃充装，直接乖乖花钱买会比较划算呢？他的面相太阳穴太凹了，就是这个两眉之间这边偏凹，跟我有点像，就属于脸很黑啊，就非洲人那个类型的，所以 <laughs> 所以花钱买可能是一个方向啊。 另外一个改善的，我觉得是他的眉毛眼睛有点太近了， <laughs> 这种就太急躁了。嗯，好，那他的第二个问题是工作好累哦。如果这样的面相上街卖艺，有机会被好心的富婆或是富少来包养，一劳永逸吗？这个面相来说是属于比较适合当男朋友那一型的，他看起来妖气不够重了，就是他的眼尾可能要高一点，看起来眼睛会更媚一点，颧骨可能要。 要窄一点，然后这个苹果肌要大一点，比较容易接受被包养。哦，了解了解。好，请问角色的面相能不能帮助他能强化装备呢？然后他最近是以这个东莱英顿的动力石为他的目标。哦，那这个这个发色其实是蛮适合的哦。白色是属金的，所以这个发色是对的。但脸太尖了，脸如果放一点，改成国字脸的话会比较好。 但是它的这个图腾看起来是挺美的，只是说这个位置是一般长痣，我们叫泪痣啊，容易哭哭啊。 所以我觉得他可能得把这个图腾挪掉啊，要变得比哭哭啊。可是人家就想要有一个标志性的一个象征啊。诶，这个图腾可以放在额头上之类的，因为额头属金嘛，额头如果变有有图腾，可能会比较好一点。这个面相呢有没有学业运呢？希望这个面相能够帮助他现实中的考试能够达到理想的名次。财险之家很可爱，一个组织吧。 <laughs> 这个角色的面相是否带有好的好命好福气呢？哦，这个角色是将军相哎，他的他的眉骨超级高，就是眉毛这个骨头很很拱。 然后印堂也很狗，一个就是很劳碌的命啊，就爽不动，但会很有成就的面相啊。那老师，你刚刚有说那个眼珠半圆形这样子，那种人就是他一般来说，呃，很有创意，能发现很多事情的捷径，所以是属于一个招很厉害的一个面相啊。 <laughs> 会打怪的冒险家都会选择这个守护者，因为他的那个技能就是打起来就非常的痛快。老师，你这点讲对了。好，我觉得他的这种面将军面的面相哦，最大问题是财运可能没有那么旺，所以财运要好，所以他的鼻子要很有肉，很宽呐，耳垂看可不可以大一点？你知道清朝的时候有一个大官叫左宗棠，大家可以去看左宗棠，就是属于眼睛半圆形，鼻子很有肉，然后耳垂偏耳朵偏大，脸比较圆。 就比较好，他就是一个好命脸。这个角色呢，是有什么样的运势呢？哦，这个角色是霸王之相，他的面相其实是曹操 style 的特色，跟项羽才会有的面相。怎么说呢？就他的黑眼珠很大。老师，我跟你讲，他是因为他戴隐形眼镜，他搞我眼珠超小。 <laughs> 是吧？哦。 会不会开心？这个面相看起来还是算蛮开心的啦，但是就是常常要为家人付出，就是叫 A K T Y 哦 A K T Y 意思是什么？Asia Confu T-shirt 有可能，有可能是包 <laughs> Yes，这个富贵相所需要具备的条件是什么呢？如果以富贵的面相来说，其实他选的这个角色已经是很富二代的长相了，他这个很平。 哦，你说那个美人尖的部分，哈没有，完全没有美人尖啊，超级平，然后额头很饱满嘛，然后这个是属于，然后下巴，你看他下巴很特别，就下巴这边往前翘，而且凸一块很大，所以你看他这个看起来就是典型田乔仔的一个面相啊。第一阶段，没错，老师捏的就是狂战士，就是因为你们想要选健，你们要说健康比较强嘛，那他的面相其实天生有几个点就很厉害。 你看鼻子就是很超级宽呐，对，超级有肉，然后鼻翼也很大，然后我把黑眼珠调很大，因为黑眼珠很大代表肝很强，很能肝，很能肝，属于一个比较富贵的一个面相，不容易生病。可是老师有有冒险家说，这他他有点驼背。 <laughs> 就是他装备胎，都是备胎。对对哦，对对对。可是他的嘴巴，他嘴巴有点，就是看起来有点凶狠。 <laughs> 我觉得在黑色沙漠这个环节里面，不太凶狠，可能很难存活。没错，没错，没错。空战是就是技能都非常嘣嘣嘣嘣蹦老师选择这个沙溢当做他的财运的最佳面相。他其实有一个关键啊，就是我们要讲富贵之人，通常耳朵越大越好。你看台湾那个经营之神王永庆，他就是耳朵超大。 原来如此，看他的额，他几乎没有眉骨，有没有看到？但是额头非常饱满，这种人就是属于啊，哎，他就是属于古代考一定会考上状元的面相啊。然后眉毛和眼睛的距离可以放两根手指，哇，那这就是属于非常富贵，而且还有眼睛眼珠也是很就是。 凤眼吗？就算凤眼，应该说眼头要很弯，类似你去看林书豪，就是类似这样的眼睛，就感觉真的是很会赚钱的人。我只能这样，真的讲，真的是很会赚钱的一个人。 <laughs> 他也讲说，哎，林书豪会告我，让我要笑炸。这个就是最佳的财运面相啊。好，第三个想要跟大家分享就是恋爱运的最佳面相，老师是选择的是科赛尔。 就是你说的那个运气，就是最佳面相跟实际上的现代美感。 <laughs> 我看聊天室情刷白了，我都笑死了。我很尽力，就是在调整那个眼珠的时候调了很久，让它看起来像是好像没睡醒的样子。然后，对，然后眼睫毛要很长。对，那这种女生呢，就是会周旋几十个男人之间，很厉害。对，就是她看起来桃花不好。 但是实际上桃花超强。哎，我眼睛算是没有没睡醒吧？我眼睛虽然算是圆，但是应该没有， <laughs> 我不知道我不知道怎么解释。老师你觉得我的好算了，没事。 <laughs> 应该要多练习一阵子，要多精进一下。其实我觉得就是最佳的面相，其实真的跟实际上审美学当然是有一点点落差啦。 好的，那今天的节目也差不多到这边结束了，非常感谢大家，然后也感谢老师今天来到我们的节目当中。我是珊珊，老师，我是简少年。哦，我是简少年。 <laughs> 我们下次再见喽，谢谢大家， <laughs> 大家拜拜。拜拜拜拜。